上背部原始点位置，如图中红线所示，平行位于脊椎两侧，左右对称。用指尖轻触脊椎以确定骨头位置，再从骨头旁开一指宽即是。起于肩颈结合处，下行至背部中间处而止。涵盖范围。 上躯干除锁骨、肩峰、肩膀、肩前、腋下、侧胸以外，及小腿肚，如图中淡紫色区域所示。我们现在来介绍上背部原始点的按推方法。上背部是从肩颈结合处。 一般是以脊椎旁开一指宽，这里都是一样，然后一路到哪里呢？到腰椎最顶端这里就碰到骨头了，这里称为上背部，到下面这里我们就称为下背部，两侧都一样，都要按推，都是旁开一指宽。由于上背部这一段两骨之间。 有时候空隙很小，所以它的操作方法必须采用弓箭步，也就是这种姿势，也就是脚站着与肩平高，然后一样用手肘掌心向上，这一手轻轻按在患者身上，然后这里要保持九十度。 同样，两边都要九十度，按上去。如果太后面，这个就超过九十度，太大也不行；如果太前面，这样也不行。所以这里九十度是刚刚好。的。然后第二个，往外侧靠，身体往外侧靠。要注意的是，第一点就在肩颈结合处。 很多都会按到第二点来，好，那我们开始来操作。第一点，按推；第二点，按推；第三点，按推。 我在操作的时候，手法是直线的。很多会看到我拿这样的时候，以为我是斜斜的过来，这个是错误的，因为斜斜的会碰到患者的骨头，所以我的操作是这样直线的，这样直线的，好。 对侧是这样的按法，同样同侧也是一样，一手固定在患者身上，然后掌心向上，用手肘，第一点肩颈结合处，这里对着前胸按，直线的推，按推，第三点。 按推，好，我们现在再来介绍上背部的按推方法。脚与患者肩还有胯骨上沿同宽，然后膝盖微微蹲。 微蹲，一手固定在患者身上，另外一手如果要按推对侧的上背部，那我们要注意，工具是手肘，但这时候掌心是向下的，好按下去，然后眼睛要对着。 这个手肘、肘骨，然后整个身体也是这样要移过来。好，移过来之后，手肘对着你的胸前，然后推是以前后的方向。好，按，推，按。 推，按，推，按，推。现在我们再来按上背部同侧，姿势一样，脚站的姿势，与肩同宽。 然后膝盖微蹲，一手固定着，我们的工具拿出来，掌心向下，然后手肘按下去，整个身体全部移过来，眼睛盯着肘骨，肘骨对着胸，好，按推。 按推，按推，按推，按。 以上是上背部的按推方法。下背部原始点位置如图中红线所示，接上背部的点位，同宽度向下延伸至髂骨上沿而止。此处实为与上背部原始点相连的一条，仅为操作方便而分上下。 涵盖范围，下躯干至剑椎原始点最高点，如图中淡紫色区域所示。我们现在来介绍下背部原始点的按推方法。站姿跟刚刚一样，也就是两脚与肩同宽，左右对着肩部，还有胯骨上沿， 然后脚要微蹲，微微的。好，那一手固定在患者身上，一手的工具一样，用手肘，掌心向下。好，这样放下去之后，要注意的，这时候这里要保持九十度，这里也要保持九十度。 然后眼睛紧盯着手肘，手肘对着前胸，好，按，推，按，推，按，推。 这时候身体一定要跟随着手肘一路往下移，越往下我们整个的身体就要越靠过来。对侧做完之后，我们现在再来示范同侧一样，一手固定。 工具拿出来，按推按推按推按推按推。 至于上背部与下背部的舒缓方法是相同的，都是用掌根。我们现在来示范给大家看，如何使用这个工具。掌根的施力点就在这个骨头，这两个骨头。好，直接。 按在脊椎旁开一指宽的位置，按之后，一样推，按，推，按，推，同侧也是一样，按，推，按。 推，按，推，这是上背部的舒缓方法。下背部一样，用掌根，脊椎旁开一指宽，下去之后，按，推，按，推。 按推按推，同侧下背部一样，按推按推按推按。 推注意事项：一般操作者有些会说旁开一指宽，是在脊椎的凹处，这个位置是有问题的。一指宽它不是在一指里面，所以这个凹陷处是错。如果一指宽刚好对过来，这里有一个筋。 反而是在筋上面，这个才是原始点的位置。第二个，操作者容易犯错的是，他的工具有时候没有保持九十度，这是最容易犯的。然后有时候身体太后面或太前面，都会让九十度。 变成达不到。另外一个错就是使用的力量没有来回均匀，它是一边一边这样推，这个都不行。还有在按推上背部的时候，他身体还是依然没有动，就跟我们平常这样。事实上，你按上面的时候，身体。 跟脚整个都要移动过去，然后眼睛盯着手肘，这样才是对的，而非这样眼睛目送着远远的看着他，这样是错的。以上是上下背部容易犯错的。至于按推下背部，到最后下面的时候。 因为骨头比较大，施力要比较深层的时候，这个姿势一定要特别强调。也就是，当我们把工具按在下背部的时候，这时候你要揉到深层的时候，并非用蛮力去压，而是把整个身体沉下来，然后。 沉下来之后，把所有力量集中在骨头这里也不动，然后轻松的这里放轻松，整个随着身体掉下来，然后臀部这样坐下来，这样的力量就变得比较大了。这里要蹲下来的时候，看每个人，有些人脚比较长。 他没办法的时候，可以稍微后退或张开一点点，这是被允许的。比如这样，好，这样就可以沉下来，啊，这样就更方便。那这个动作自己去调。最后一个点，下背部是揉到胯骨上沿，刚好碰到骨头了，这个就是最后一个点了。